Hello everyone, welcome again to Learn English with Kodia. Welcome to our YouTube channel and also on our Facebook page. Okay? مرحبا بكم مجددا مع دروس سنة أولى بكالوريا في ما تعلم الإنجليزية مع كوريا. Okay? So uh, إن شاء الله غنبداو أول درس من دروس الوحدة الثانية uh, للعنوان ديالها هو Education. اوكي اول حاجه غنبداو بها ان شاء الله بالنسبه لل education آه المعنى ديالها هو التعليم وماشي التربيه لان بزاف ديال التلاميذ كيمشيو غالطين يعني كيعتقدوا بان ال education عندها نفس المعنى ديال الفرنسيه اللي هي ايدوكاسيون اوكي ولكن education باللغه الانجليزيه كتعني فقط التعليم آه غنشوفوا آه يعني واحد ديفينيشن آه، تعريف ديال التعليم اوكي education uh, yeah كلمة كتكون singular ولا uncountable يعني ما عمركم تقولوا educations educations كلمة خاطئة يا اما كنقولوا uh, an education ولا education اش كنقصدوا education is the process of teaching and learning usually at school college or university اش كنقصدوا بالتعريف كيف بين education هي the process of teaching and learning هي عملية التدريس والتعليم غالبا تكون في المدرسة أو الثانوية أو الجامعة أوكي okay. هذا هو التعريف باختصار بالنسبة education بالنسبة لهذا الدرس إن شاء الله uh, in this lesson we will shed light on the following areas يعني في الدرس غادي نسلطوا ان شاء الله الضوء على آه، المجالات التاليه المجال الاول هو المواد الدراسيه school subjects المجال الثاني teaching learning materials هي معدات التدريس والتعلم المجال الثالث school activities الأنشطة المدرسية المجال الرابع والأخير هو school buildings يعني المباني المدرسة أوكي آه غادي تاخذوا دابا واحد الورقة وقلم غنعطيكم بعض الأمثلة وانتم غتحاولوا ترتبوهم يعني آه في أين مجال كينتميو أوكي نبداو على بركة الله اوكي ذا فيرست بيكتشر يعني الصورة الأولى كتمثل لنا واحد حاجه اللي هي ال biology وال geology. كنقصدوا بها الجيولوجيا وعلم الاحياء او البيولوجيا اوكي so الجيولوجيا وعلم الاحياء اوكي نتوما غتختاروا في الى مجال كتنتمي هاد آه، الصورة نيكست فكرت فيها very good هي ال blackboard ولا ال whiteboard. اوكي هي السبوره ال blackboard هي السبوره السوداء كما كاينه في الصوره وال whiteboard هي اللي دابا ولات كتستعمل بزاف في المدارس هي السبوره البيضاء اوكي اللي كنكتبوا بها بال marqueur اوكي هنا عندنا بوردين سكول what do we mean by boarding school is شنو كنقصدوا بها هي الداخليه يعني الداخليه كتكون في كل مدرسه ولا ليسي الى اخره يعني كنسميها بالانجلي هي boarding school هي مدرسة داخلية next عندنا البلاصة اللي كنديرو فيها الكتب اش كنسميوها book shelves يعني رفوف الكتب book shelves next ها هاد الفضاء هذا كيلعبوا فيه التلال الى اخره آه يعني في ديك الفتره حنا كنهضروا على الفتره هنايا ماشي الفضاء يعني الوقيته ملي كيخرجوا التلامد كيبقاو يلعبوا الى اخره ولا كيراجعوا ولا كيتمشاو كل حسب ذوقه كنسميها break time يعني فتره الاستراحه break time next عندنا آه البلاصه هذه اش كنسميوها بس كتشربوا اتاي ولا القهوه ولا تاكلوا فيها كنسميوها cafeteria. ال cafeteria هي بحال كتير آه، ماشي المطعم هذه ال cafeteria بحال كنقول حنا ال buvette. يعني صحاب la fac كيعرفوها البيفيت هي واحد المقصف كيكون فيه يعني المأكولات المشروبات الى اخره كياكلو التلاميذ او الطلبه تما okay next هادي غيعقلها الجيل الذهبي كاسميو نيت كاسات كاين كاسات يعني شريط التسجيل هو الكاسات اوكي قولي بدا نجي كنقول الكاسيت اوكي so that one هذه تقريبا انقرضت من المدارس ولكن المهم تذكير صافي ايضا واحد الوسيله هذه جات ما بين يعني، الكاسيتات وما بين اليو اس بي آه، شنو الاسم ديالها هو CD-ROM يعني القرص المدمج سيدي ROM اوكي هنا عندنا civic education civic education كنقصدو بها التربية المدنية أو آه، كما عندنا في المغرب كنقولو التربية على المواطنة اوكي civic education التربية على المواطنة شنو عندنا هنايا classroom هذه يعني تقريبا الاغلبيه عارفينها classroom هو قاعه الدراسه او القسم اوكي كنسميو classroom ها هنا ما كيهمناش يعني القسم كيهمنا فقط هاد الاشياء هادو هنايا الطاولات والمكاتب شنو كنسميوهم بلونغلي هما ديسكس اند تيبلز اوكي ديسكس اند تيبلز يعني مكاتب وطاولات هنا مكاتب طاولات والمكاتب يعني هما المكتب فين كيكون الاستاذ اوكي دابا ندوزو للداخليه يعني المؤسسات اللي كتكون في الداخليه كاين واحد البلاصه اللي كينعسو فيها التلاميذ او الطلبه كتسمى دورميتوري دورميتوري والمهجع اوكي okay. جاء هو المكان اللي كينعسو فيه التلاميذ أو الطلبة dormitory اوكي هذا تو مبقاش كيتساب بزاف ولكن فقط تذكير شنو كنسميوه DVD player اوكي هو جهاز DVD يعني قارئ يعني أقصد DVD في دي وال CD-ROM اوكي Very good. مال exams and tests. اختبارات الامتحانات إلى آخره. Okay. Okay. هنا شنو هو؟ سميت المعرض بالانجلي معارض. هما exhibitions. exhibitions هما معارض. exhibitions. Next. Okay. هنا غنشوفو الاكسترا curricular activities extra curricular activities هما الانشطه الموازيه كاين الانشطه الموازيه يعني بحال مثلا كيكون نادي الى اخره donc كنسميهم extra curricular activities اوكي هنا كيبان لكم خارج المدرسه هنا كنسميهم field trips field trips يعني رحلات ميدانية field trips هنايا كما كتشوفوا Russian Spanish إلى آخره هنا رومانيش هادو عندنا لغات ولكن إن لغات لغات أجنبية كنسميهم foreign languages foreign languages هنا ما هاد هادشي هنا foreign ما كنقولوش foreign كنقولو foreign languages هما لغات أجنبية اوكي عندنا هنايا كما كتشوفوا دي خريطه كتمثلنا واحد آه، حاجه اللي هي history and geography history and geography هي التاريخ والجغرافيا اوكي عندنا هنايا holidays اللي هما العطل holidays ولا vacations اوكي okay. يا كنقول holidays ولا vacations هما العطل تعرفوا هذا الرمز الشهير بين الان الناس كلش تقريبا عارفينه انترنت كونكشن يعني اتصال بالانترنت او الربط بالانترنت والانترنت كونكشن هنا عندنا القران الكريم كانت لنا Islamic education اوكي يعني يقصد بها التربيه الاسلاميه Islamic education Okay, no, no. Laboratory, very good. Laboratory يعني مختبر. Laboratory. احنا عندنا حاسوب. كاين هذا حاسوب محمول. اوكي. آه، <clears throat> الحاسوب يعني العادي يعني المكتبي كيتسمى كمبيوتر. كاين كمبيوتر. بالنسبه لها يعني الحاسوب المحمول كيتسمى لابتوب اوكي تفرقوا بيناتهم هذا كنسميوه لابتوب بينما الحاسوب المكتبي يعني اللي ما كنديوش معنا فيما مشينا كنسميوه كمبيوتر اوكي جود هنا عندنا lessons دوبينين ليسنز هما دروس اوكي ليسنز هما الدروس هنا عندنا library library هي المكتبة library هي المكتبة هنا عندنا literature literature literature هي الأدب literature والأدب باش نقولوا Moroccan literature هو الأدب المغربي Russian literature الأدب الروسي إلى آخره. Next. نتنا نروح الخريطة نقسمو خرائط. Maps. Maps وعندنا posters. Okay. posters هما الملصقات اللي كنلصقو مثلا في القاعات إلى آخره. Maps هما خرائط. Okay. مابس هما الخرائط بوسترز هما الملصقات اللي كيكونوا كبار شويه اوكي ها شما التالي ماتس فيري جود ماتس اوكي هي الرياضيات ماتس نيكست هنا عندنا روم مالتي ميديا روم هي قاعة الوسائط المتعددة قاعة متعدده الوسائط اوكي آه، يعني يعني بحال قاعه ديال المعلومات كتسمى قاعات الوسائط المتعدده ولا قاعات متعدده الوسائط اوكي جود نيكست عندنا هنايا open days open days هنا open استعملناها كاسم او ك adjective sorry هي الايام المفتوحه ايام مفتوحه تاني oral presentations oral presentations هما العروض الشفهية As we mentioned, uh, oral presentations هما العروض الشفهية ندوز دابا ل حاجة أخرى هنا بين الصورة مي تشوفوها غتعرفو بأن كنهضرو على philosophy الفيلوزوفي هي هي الفلسفة okay. نمر إلى الشيء التالي هنا بينا يعني ها physical education هنا التربية البدنية في المؤسسات عندنا هنا في المغرب كنقولوا physical education and sports يعني التربية البدنية والرياضة physical education and sports okay what is this physics and chemistry physics chemistry هي الفيزياء والكيمياء physics الفيزياء chemistry هي الكيمياء هنا الصورة غنى عن كل تعريف okay هنا عندنا restrooms or toilets restrooms or toilets هما المراحيض أو دورات المياه okay شنو هي الساحه ديال المدرسه شنو كنسميوها كنسميوها سكول يارد اوكي سكول يارد هي فناء او ساحه المدرسه هنايا what is this scientific experiments scientific experiments هما التجارب العلميه scientific experiments مرحبا كيكون عندكم في الفضاء ديال الرياضة كنسميهم سبورتس فيلد اوكي ولا سبورتس فيلدز اوكي سبورتس فيلدز إذا كان الجمع كنقول سبورتس فيلدز اللي هما الملاعب الرياضية ملعب هو فيلد يعني في مجال ديال الرياضة كاين الفيلد هو الملعب اوكي سو ذاتس ات اوكي نشوفوا اخر حاجه اوكي بعض المرات كنديرو يكون عندنا TV set يعني الطاقم التلفاز يعني التلفاز والملحقات ديالو اوكي TV set هو جهاز التلفاز والملحقات ديالو TV set وفتنا اخر حاجه هي projector projector هو المسلط او ما يعرف عندنا بالداتا شو اوكي الداتا شو او ال data show هو ال projector nice دابا آه، داكشي اللي كتبته في ورقه وقلم اوكي غنديرو التصحيح ديالو يعني في اين مجال كل حاجه يعني كل مجال والامثله ديالو كل مجال والامثله ديالو هادشي اللي غنشوفو ان شاء الله اوكي يلا باش نبداو على بركه الله اول مجال هو سكول بيلدينغ البنايات المدرسيه شنو عندنا فيها بوردينغ سكول كود كافيتيريا classroom, dormitory, laboratory, library, multimedia room, restrooms, toilets, schoolyard, sports field هادو هما المباني اللي كيكونوا في المدرسة okay. next المجال الثاني عندنا school subjects مواد دراسية biology geology civic education foreign languages history geography Islamic education literature maths philosophy physical education physics, chemistry. Now let's move to the next area المجال الثاني أو الثالث sorry school activities الأنشطة المدرسية we have break time exams tests exhibitions extracurricular activities field trips holidays or vacations lessons, open days, oral presentations, scientific experiments. Now with the final area يعني المجال الأخير اللي هو teacher learning materials يعني معدات أو أدوات اللي كنستعملو في التدريس والتعلم we have blackboard whiteboard bookshelves cassette or CD room desks and tables, internet connection, laptop computer, maps, posters, TV set, projector, okay, and DVD player. Okay, now let's move to an exercise. ناخذ شي تمرين باش نستعملو هادشي اللي لقينا يعني تبارك الله يعني العديد من الكلمات اوكي دونك استعملوهم باش نعقلو عليهم ندير واحد exercise والمطلوب منكم هو غادي تكتبوا يعني الاجابه ديال ديالكم في الكومونتيرات اوكي فالجزء الخاص يعني بالتعليقات كتبوا الاجابات ديالكم وانا غنشوفهم ونقول لكم واش مزيان ولا شي حاجه خاصها تكاد اوكي ان شاء الله اوكي سو المطلوب منكم هو Describe your school by telling us about things that you have and things that you don't have there. يعني غتوصفوا لنا للمدرسة ديالكم عن طريق إخبارنا بالأشياء فهادشي اللي شنا هذا المجال ديال شنا اللي عندكم والأشياء اللي ما عندكمش من خلال هادشي اللي شنا ناخدو مثال باش تعرفوا شنو علاش كنهضروا مثلا in our schools oh sorry in our school اس زايدة نحيدوها اس ما كايناش in our school اوكي مع ذلك كتقصد بانك تهضر على بزاف ديال المدارس او مدارس ديالنا بصفه عامه so in our school there are 40 rooms 4 laboratories for the school subject that we study we have English philosophy concerning school activities we have tests lessons uh -huh. finally we use a lot of teaching learning materials for example we have وايت بورز بروجيكتورز نشرح لكم هادشي in our school يعني في المدرسة ديالنا there are 40 rooms هناك 40 قاعة ولا نقولوا there are 40 classrooms 4 laboratories أربع مختبرات وغتكملوا أنا عطيتكم غير مثال نتوما غادي تكملوا اوكي okay. آه، هنا اللي درت باللون الاحمر يعني بحال اللي كنقصدوا به مجال our school في نظركم اش المجال كنهضروا عليه هنايا classrooms laboratories Very good. كنهضروا هنا على school building البنايات اللي في المؤسسة. اوكي؟ هنا كنديروا full stop وكنديروا المجال الثاني مثلا for the school subject كنقصدوا به مثلا المواد الدراسية. اوكي؟ اللي كنقراو we have English philosophy إلى آخره. اوكي؟ في نفس الوقت نقدر نزيدوا على القضية نقول مثلا we study this but we don't study مثلا لما كنقروش مثلا التربية المواطنة نقول مثلا we don't study civic education. اوكي مزيان uh, مجال ثالث عندنا concerning school activities يعني فيما يتعلق بالانشطه المدرسيه we have لدينا tests, lessons, اختبارات, دروس إلى آخره ثم كتكملوا finally يعني وأخيرا we use a lot of teaching learning materials كنستعملوا بزاف ديال uh, المعدات للتعلم والتدريس for example على سبيل المثال لدينا we have white boards سبوات البيضاء projectors, data show الى آخر. اوكي نتمنى يكون الدرس يعني سهل وبسيط تكونوا فهمتوه ولا ما فهمتوا شي حاجه بامكانكم انكم آه تركوا التساؤلات ديالكم في التعليقات وان شاء الله حنا غنجاوبكم so thank you very much and before leaving ما نساليو آه اللي باقي ما مشتركش يشترك معنا ان شاء الله باش يتوصل بجديد الدروس والتمارين آه، وما تنساوش الا عجبكم الدرس ديروا ضغطوا على زر لايك باش الدرس يوصل اكبر عدد من المستفيدين ان شاء الله and thank you very much goodbye